Aquí estado, después de muchísimo tiempo soñándolo, en saint jean pied de port en Francia. Por delante, un camino de Santiago largo y durísimo, pero solo poder estar en este pueblo ya merece la pena. Son las 8 de la mañana, vamos a empezar desde saint jean pied de port Buenos días. Muy cagadito porque <laughs> el puerto que viene es tremendo y llevamos más peso de lo que habíamos previsto. Pero bueno, Dejamos unas vistas de San jean Y vamos al día. El primer día de camino comienza fuerte, 52 kilómetros hasta Zubiri y los primeros 20 subiendo a los Pirineos. Casi nada tercio de la ruta hecha. Muy duro, Máximo. <laughs> Pero vamos sobreviviendo como galleitos. Madre mía, esto es más duro. La densa niebla nos impide disfrutar de la altura ganada y encima nos cuesta algún que otro despiste en la ruta, pero sin mayores consecuencias. Tras la durísima subida nos espera algo curiosamente más duro, la bajada. Así, aunque no lo creáis, es de lo peorcito que os vais a encontrar en esta etapa. Esta bajada es muy peligrosa por la irregularidad del terreno y por el excesivo uso de los frenos de la bicicleta. El dolor de mano es considerable. Al final sin problemas llegamos a España con su primera parada en valle aunque con mucho tiempo de retraso, por lo que la paradita es más breve de lo que a uno siempre le gustaría. Desde aquí hasta Zubirí digamos que el camino es ameno, aunque al final de etapa nos encontramos con el Alto de Erro, un puerto durísimo tanto en subida como bajada, pero al final llegamos con tiempo suficiente para encontrar habitación e incluso disfrutar de sus pintorescas fiestas. etapa del camino. Estamos reventadicos. ¿Verdad que sí, bailo? Sí. En la mierda. <laughs> en la chusta <laughs> Estamos en la chusta porque hemos subido a los Pirineos. Y luego, eh, claro, una vez superados los Pirineos, la bajada del descenso era durísimo. Eh, porque había, el camino no estaba muy bien, entonces había muchos tramos que había que bajarse, empujar empujado la bici, etcétera. Luego desde Roncevalles para acá, bien, excepto el, alto de... ¿cómo era? O de Erro. Erro, sí. El alto, el de Erro, eh, que ha sido muy duro ese alto porque eh, era corto. Porque era altísimo. <laughs> no, porque pues, era, no era muy largo, lo que pasa que el camino era con mucha piedra, entonces los ascensos con la alforja eran muy complicados. Pero bueno, Hemos llegado a Zubiri, hemos descansado muy rico todo, la comida, la cena, etcétera. Y ya está. Mañana más. Más y mejor. El segundo día comienza con dificultades. Tras la etapa anterior sufro un fuerte dolor en mi pierna izquierda, en la zona de los isquiotibiales. Cada 10 kilómetros necesito una parada para estirar, pero los ánimos no decaen. En esta jornada nos dirigimos a Puente de la Reina, unos 50 kilómetros, con algún que otro obstáculo que hará que rodar o incluso empujar la bicicleta se convierta en un auténtico infierno. Ahí va la hostia pues. Eh, llevamos unos 12 kilómetros de puro sufrimiento. <laughs> Eh, porque bueno, ahí no hemos encontrado muchas rampas como esa con escalones. Eh, asómate, asómate. <laughs> No, sujeta la bici que, <laughs> ahí no se ve. Ha sido bastante duro. Eh, además yo tengo problemas en, la pierna izquierda. Mentales. <laughs> mentales. Mentales, Y en la pierna izquierda voy un poco jodido. Pero mira, es que subir esto es que es empujar la bicicleta. Y podrían poner eh, alguna indicación como sugerencia. Eh, igual que pinta las flechas amarillas por una que ponga ciclistas, mejor por carretera. Que luego se agradecen verdad estos paisajes por aquí, pero que eso es una tortura, ¿verdad? Bueno, sí, no tanto se agradece. <laughs> y ya está. Eh, tenemos Pamplona ya cerquita, unos 8 kilómetros, y vamos a seguir dándole canela. Bueno, estamos en Arre, pequeño accidentito de la pequeña Lola. <laughs> y vamos subiendo una cuesta, se ve que ha visto un euro y se ha tirado para una <laughs> pequeña... Ha volcado, vamos. Al no quitarse la cala, ha volcado. Y nada, vamos a buscar aquí botiquín. curarla y a seguir el camino. Pobre de mí. media mañana alcanzamos Pamplona, donde decidimos tomar un descanso para mentalizarnos, porque lo que se avecina no era poco. El Alto de Perdón, la prueba más dura de esta etapa. Acabamos de salir de Pamplona. Eh, bueno, sensaciones. Bien. Bien. hemos perdido mucho tiempo porque hemos salido en la tele vasca. <laughs> en la ETV, en un concurso que nos han dicho, por favor, quería ayudarnos, que tenemos que hacer una foto, tal y cual pensando que iba a ser 5 minutos y hemos tardado como media hora. Pero bueno, ahí ahora intentaremos recuperar el tiempo. <laughs> Y ya está, allí a al fondo se ve una montaña que tuvimos que eso es el Alto del Perdón. Así que vamos al lío, macho. No queda otra. Vamos allá. Dale duro. Dale. <laughs> la etapa de hoy Está un poco machacadillo porque estamos un poco lesionados, yo del tobillo, Alex de la pierna, pero bueno, nos la vamos a tomar con tranquilidad mañana y mañana seguiremos.